quello che succederà, so che lo devo fare, indietro più si tornerà, preferirei morire che fare tutto questo a te, no non mi puoi fermare, in fondo voglio andare, ormai lo so, non va lasciamoci così, a meglio stare su. Cosa ci faccio qui? Adesso prendo, oh, c'è un momento giusto per dire cose in modo che non ti voglio ferire. Se credi è meglio che per te siamo in due mondi opposti senso può capire che così mi farà mattire sto troppo male senza me ma dai ormai che tu lo sai lasciamoci così è meglio stare adesso prendo il volo done.